Hvor gammel er du? Jeg er 48. Hvor gammel er du? Jeg er 30. Hvor bor du? På Østerbro. Hvor bor du? Jeg er her i Sundby. Okay, tak. Og de, det var så lidt.